Lyssna. När jag tar av dig tejpen så kommer det vara tyst. Fattar du? Vill du ha någonting att dricka? Det är bara vatten och Ipren. Jag vill inte. Du, hade jag velat döda dig så hade jag haft den chansen för länge sedan. Drick nu. gitti bu benim baba. Dinle. Babanı göremeyeceksin bugün. Aç şunu yalan söyle. Ne diyeceğim? Bilmem. Bir şeyler uydu işte. Hadi aç. Baba. Ben gelemeyeceğim. Ben psikoloğa gidecektim de unutmuşum. Baba ben seni sonra arayacağım tamam mı? Babamı bir daha görebilecek miyim? Tera hakkında ne biliyorsun söyle. Hiçbir şey. Bunun benimle Bak, ne ilgisi canın tehlikede. Bana güvenmekten başka çaren yok. Sen Tera'dan mısın? Uzun hikaye. Ben seni buradan çıkarmalıyım şimdi. Nereye gideceğiz? Hayatta kalacağım bir yere. Bunlara gel. That's me. I have the key. And they're gonna have to go through me to get her. I'm gonna make that pretty fucking difficult.